ci sono dei dentisti sociali che accettano di lavorare per un costo minore per i lavoratori? Sì, se ci sono hanno un senso se si coniuga un movimento per rifiutare la sanità integrativa privata nelle aziende e quindi come forma diciamo, di, di soluzione a un'emergenza il fatto che il collega ti dice ok io non aderisco alla sanità privata però ho 5.000 euro per il dentista non so dove andarli a, a, a parare se mi serve come resistenza, sono forme di resistenza mentre porto avanti la mia lotta è un punto, altrimenti appunto si va su quella stessa logica. Probabilmente avevo una forma di aiuto eh, con un eh, fine ben preciso, cioè, cioè non la distribuzione dei panni, dei panni, però quello no, perché quello è o carità, quindi guadagnare un paradiso, o una forma per tenere buono le persone, io comunque il mio pane mi accontento, sì, no, Te lo dico perché, te lo dico perché in questo momento il mutualismo sta tornando molto in voga a sinistra periodicamente e in eh. forme molto, in forme molto astratte con l'idea che se noi diamo una mano alla gente poi la gente magari ci vota. Ecco. Non è mai successo. Però eh, è, una grande lotta a livello anche di... Eh, eh, ti do la cittadinanza, il lussorio, che non mi sono informato, credo che in primis sarebbe da eh, dare una dignità di lavoro sia che tu sia italiano che tu sia immigrato di qualunque posto di questo mondo perché se tu vieni io ti do anche la cittadinanza ma non ti do diritti lavorativi economici per sostentarti sarai un italiano povero prima eri che ne so un eh, nordafricano un australiano povero in Italia a lavorare allora sei un italiano con la tua cittadinanza però pur sempre povero eh. Eh, quindi credo che in alcune lotte che, o alcuni dibattiti che sono comunque di sinistra, che portavano avanti eh, quella che si definisce la sinistra attualmente politica italiana, siano un specchietto cioè, per l'allodro, in modo per comunque essere contrari a quella che di solito sarebbe un'ideologia di destra che è prima gli italiani. Ecco, questa è una mia considerazione, eh, ovviamente qualcuno diversamente? Sì,